ini diputar bang. regulator ini ada sumber di tanah ini diputar sangat pelan kita putar pelan pelan kita tunggu apinya padam nah, kalau sudah api padam dengan sendirinya baru kompor yang kita matikan wes nah kalau sampai pakai LPG seperti ini wes aman kenapa dibilang aman manfaatnya yang pertama hebat, irit yang kedua anak kecil main kompor nggak bisa nyala yang ketiga selang bocor pun sudah tidak beresiko gas tidak aktif contohnya biar lebih percaya saya kasih api contohnya seperti gasnya nggak regulatornya posisinya masih ngancir, nggak lemas. tapi gas sudah kering berhenti tapi beda di rumah bapak selama ini yang hitam kan kebar terus Iya. iya. Gak pernah jadi kalau yang hitam posisi ke bawah itu tandanya gasnya aktif oh, contohnya kayak gitu keluar ya kalau diputar setengah gas itu free berhenti karena regulatornya nggak lepas ya kalau diputar ke atas baru dia lepas. Inilah LPG ya. Jadi selama ini warga warga Jember ya termasuk ini mengiranya yang hitam ini kalau pengen aman ke depannya pakai LPG gunakan habis masak diputar nah, ya. dan yang kedua saya kasih tahu juga cara penanggulangan jadi semisal terjadi kebakaran karena ini bapak bisa mengatasi ya cuma di sini kita tidak mendoakan semoga nggak terjadi cuma seandainya LPG kita terjadi kebakaran Nah, yang kedua minta tolong juga jangan sampai ditinggal lari karena ada solusinya. Solusinya satu, ini harus dilepas, dicabut juga ada solusi lain. Cuman melepasnya nggak nah, ya. Minta tolong pakailah pelapis tangan ya. Kain, karung atau goni atau terserah lah. Yang kedua juga melepas ini juga ada durasi waktunya. Waktunya pun kita nggak bisa prediksi ya. Jadi intinya secepat mungkin lah bapaknya harus dilepas. Jadi banyak sekali LPG meledak itu prosesnya seperti ini foto setelah itu ditinggal tipu yang dimatikan hanya mati gas terus aktif tiba-tiba kenapa longsoran bapak digigit tikus ibaratkan digigit tikus ini saya lepas contohnya bocor ini saya cabut ya contohnya kayak gitu jadi gasnya keluar pak contohnya kayak gitu ini satu menit jadi satu warna gitu. terus tiba-tiba ada mata api di sini nah, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, Yang kedua jangan takut posisi yang hitam kan ke bawah. Jadi kalau terjadi kebakaran jangan langsung dicabut, nggak bisa. Gitu Jadi yang hitam diputar dulu ke atas, putar ke atas sampai full baru lepas. Salah satu contohnya kayak gini. Sudah dan saya bakar lagi ya. Posisi yang hitam ke bawah. Biasanya jalan. lah langsung dicabut, nggak bisa, gitu loh. Jadi yang hitam putar dulu ke atas, baru dilepas. Di sini udah dijamin mati, Pak. Tapi maaf ini regulator saya lepas di sini ya. Ini masih nyimpen gas, Pak, gitu loh. Apalagi dia akan ditabur. Jadi salah satu contoh pun ya, sama, regulator yang seperti ini juga sama ya. Posisi kalau yang hitam ke bawah gasnya udah. ya. Kalau kebakaran diputar dulu ke atas. Nah, di sini sudah dijamin mati. Nah, cuman di sini ini masih nyimpen, Pak meskipun cuma sedikit ya. ya, ya. Jadi LPG ini emang resiko besar ya. Tapi kalau kita paham seperti ini dijamin aman. Mungkin sebelum saya lanjut yang terakhir ini, mungkin ada yang ditanyakan ini Mungkin ada yang kurang jelas ya itu biasanya yang berbeda itu apa tabungnya, apa uapnya Mas yang keluar Mas? gas bocor. Rata-rata LPG meledak itu bukan tabungnya hancur sama. Betul ya? Tabung meledak itu sebetulnya ada gasnya yang keluar. Bukan tabungnya. kan? bocor bocor kayak tadi itu loh gas bocor gasnya menggumpal dia di dalam ruangan ya terus tiba-tiba bapak mungkin main api atau arus pendek listrik itu juga bisa ya jadi minta tolong seandainya terjadi kebakaran seperti tadi ya solusinya sama regulatornya dilepas jadi juga yang kedua biasanya yang sering terjadi kebakaran ini di sini pak belakang lubang ini yang sering di masyarakat ya istri bapak goreng ikan tumpahnya di sini tengah malam bau amis biasanya ya ini yang rawan di kiri kok sih sama kalau kebakarannya juga di belakang kompor tinggal lepas regulator udah ya sama LPG itu tidak di. jadi kuncinya hanya di sini ya, di jantungnya ya mungkin ada lagi Siap. itu bagi yang masih pakai yang manual lah ya tapi kalau sudah yang pakai yang otomatis ya seperti di kantor camat kemarin kan kita di kantor camat bangsal ini semuanya alhamdulillah ini juga sudah pakai pengamannya ya jadi bagi Bapak yang sudah pakai pengaman yang merah, ini beda Pak. Jadi nggak usah nggak usah di setengah. Nah, jadi kemarin operasi Pertamina ini sudah membuat pengaman gas LPG contohnya seperti ini. Ini nggak ada di toko. Nah jadi sifatnya ini nanti diapakan, didaftarkan.